Bonjour, друзья! С вами Елена Цыганок и агентство Тур Хочу с вами поделиться новостью. Мне посчастливилось представлять агентство Тур на всеукраинском конкурсе «Мисс Турин 2017». Благодарю всех, кто уже нас поддержал и проголосовал за нашу компанию. А кто слышит об этом первый раз, предлагаю вам принять участие в голосовании, что займет у вас меньше минуты переходите на страницу голосования по ссылке возле видео. Под фотографией ставьте лайк, авторизируйтесь любым удобным способом через Facebook, Gmail или Twitter и голосуйте. В финал попадут 15 участниц по результатам голосования. Потому для нас очень важен каждый ваш голос. Будьте активны, участвуйте в голосовании и поддержите нас. С любовью, Елена Цыганок.